Så mærk, hvordan hans ører de vokser og bliver større hele tiden. Så alle lydene bliver skarpere, sker, når man får noget ind i munden, hvordan er det, det føles, hvordan er det, det mærkes. Så til at starte med, luk øjnene. Der er ikke nogen svar lige nu. Nu er bare, luk øjnene og mærk. Okay. Jeg ikke til, jeg kan ikke dufte til noget. Luk øjnene. Okay. Ja. Jeg skal ikke sige noget. Øh, og så mærk, hvad der sker, når I får det her ind i munden. det er det samme. Og det er lige så meget som, hvis I kigger på jeres hånd, hvor mange siger ad til jeres hånd. Prøv lige at kigge på jeres hånd alle sammen. Så lige op foran jer, så studerer lige jeres hånd lidt. Altså det er en, det er en del af jer, ikke? jeres hånd her. Alt det, I kommer til at se nu, det er også en del af jer, inden jer. Vi skal bruge øh, nogle tænder, og to tænder, det synes vi var nok. Og tænder, de bevæger sig rundt i rummet. Det er nogle lidt særlige tænder, det her. 3, 2, 1, nu. Nej, den tænder. Vi skal finde spyt først. Nej, tak. Det er en sand. Ja.

er en god okay. tunge her. Og tænder, I må også gerne tage jeres spænder af. Okay. Vi har gjort jeres job rigtig godt. Skal vi lige klappe? Så rækker jeg hånden op. Så klapper vi. Ja. Så har vi lige et interview. Øh, hvordan gjorde I? Altså, hvad skete der? Hvordan kunne det lykkes for jer det først? Hvad fanden Hvordan kunne du gøre det så hurtigt? Han er god til at lytte. Nummer to. Anden plads. Fordi da jeg var lille, råbte min mor altid af mig. Så jeg kunne hele tiden op, hvis hun skulle ud på mit værelse på. Så, så du, var... kunne, du kunne høre, hvor din mor gik rundt i lejligheden? Ja, så derfor gemte jeg mig øh, under dynen hver gang hun gik over på mit så øh, råbte jeg mig rød op, rød op, rød, rydde op. Ja, så var du blevet god til at rode, og du blev god til at lytte. Ja. Det er to gode kvaliteter. Må vi høre anden part her, anden øh, pladsen her? Har I noget at kommentere her til til Sports News. Du, du var mad med Patrick, og var det en smart ting? Så I var hurtige, ja. fordi Patrick var hurtig, så fik du ligesom, du lå i slipstrømmen af Patrick. Ja, det, var, det var tæt race. Det var tæt race, simpelthen. Så. Okay, super. Vi giver hinanden en stor hånd. Well done. Flere kommentarer? Det er ting, vi skal huske for at gøre det til øh, godt spil. Ja. Mavesyre. Det er jo det, som I skal til at tænke over nu. Hallo? I skal nemlig tænke over, hvordan kan vi lave i grupper et spil med forskellige dele af fordøjelsen. Så det var en rigtig god point. Ja. Der skal nogle ekstra forhindringer ind. Luft talte vi om i går. Luft må ikke komme ind i spiserøret. Ja. Så nogen kunne være ond luft, ikke også? Ja. Man kunne også lave sådan noget tyvtarmen eller tyvtarmen, jeg kan Jamen, det, det er jo det, som Patrick sagde. Så man stå fem personer, fordi man er fem ikke og så skulle man lave funktionen med benene, og så skulle man lave det kravlige. Men det ville vi ikke så meget. Der er nogle gode idéer. Der er nogle super idéer. Noget, som vi skal gøre. I kan huske sidste gang, der havde vi præmier, eller priser, for nogle bestemte ting. Der var fem forskellige, ikke også? Mm. Vi prøver at tænke på, hvad gør, at det her spil er et spil, og hvad gør det til et godt spil eller til et dårligt spil? Prøv lige at, jeg tænker, I kunne sidde og snakke om det i to og to, og I får lige fem minutter til at snakke om, Hvorfor er det et spil? Og hvilke præmier kunne man dele ud til spil? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvad gør det til et spil? Fordi det kan også bare være en leg. Man kan sige, øh, nu er jeg en tunge, og så hopper jeg afsted. Men det går ikke ud på noget. Okay? Vi går og snakke sammen. Fem minutter. Øh,